et d'appeler moi maudit là. Il est trop choix. là-bas. pas derrière. Comment il fait mon ouais, il est pas dit me déclarer ouais. Moi même je suis pas trop d'accord. Il est là aujourd'hui là même, plan même. Voilà, moi maudit quoi, la fois passée là, comment il fait mon ouais, ça t'a pas dit me déclarer, t'es passé dans mon carré. C'est qui ça là même Allez, mon frère. Allez, quoi Eh! tu peux aller, mais non, pas t'as donné moi mon tiens. T'as un mot, tu veux mon mot. Vous faites quoi là-bas même Attends, ah bah, vous, vous faites là quoi Vous faites là Et moi, je pas fond de ça, hein Moi, je pas fond de quel point hein. Eh, tiens Eh, qu'est-ce qu'il y a Eh Tiens, y'a que ouais, y'a que ouais La putain, de ce petit monti à lever. Non, attendez, attendez, attendez, est-ce que vous me connaissez même non, non. Est-ce que vous me connaissez Non, Toi, tu me connais On m'appelle Benito l'arrangeur. C'est moi Benito l'arrangeur. Non, non attendez, attendez. Si moi ici venu vous séparer, c'est pour vous arranger. Hein. moi là. Moi, c'est pas comme Pancho le gâter. Moi, on m'appelle Benito l'arrangeur Donc, hier, vous arrangez. Vous arrangez le mouvement. Pas dans mon quartier, si on fait chien par là. ici, là, si tu as fait par là, Mes vieux morts vont venir puis vont prendre pour vous. Donc, là, actuellement, là, ici, en position d'appeler mes vieux moments comme ça. Attendez. nous en finant par les policiers. Vous te calmer C'est moi Benito l'arrangeur. Donnez-moi votre téléphone d'abord et puis on va s'entendre. C'est appelé, hein Il faut sciencer le vieux, il faut sciencer le vieux. Allô, ciao Ouais, levez Bon d'accord, attends, attends, ouais, il est en train d'arranger un mouvement là quoi. C'est Benito l'arrangeur. Voilà, je suis en train d'arranger un mouvement chap chap là avant de tomber sur toi. Voilà. Eh hey, le vieux, non, je suis pas de toi. Le vieux Ouais, les gars. Vous là. palabre n'est pas bon. Est-ce que Palab est bon Non, les dieux. Palab n'est pas bon, non Hé, est-ce que Palab est bon Non, le père. Palab n'est pas bon. C'est pas bon, le Donc, père. Donc, pressant, réconciliez-vous d'abord et puis vous allez prendre vos larmes. Hé, les dieux. Non, réconciliez-vous.